فقط پگناله گرش زیر کنین فقط دستگروه شما رفتیم و فقط لایک هم بکنین ana bir haydaga hayda hayday olasizmi <laughs> yo'q hayday olmaysizmi ko'pchilikning nimasiga bir kishini mana biz boy qilib yubordik 500 yuz rublasiga albatta xudojon sizga ham nasib qilsin musofirlik ko'p og'ir zildek hamma hammani ota onalari sog' salomat bo'lsin بوسن o'laman اولمن shu gapingizga lekin sher uchun bitta layk bosing endi o'yin haqiqiy ekan ishonmagandim o'zim ham bir ham qo'shiq bilmaysizmi karvon parvondiman jigaro jigaro assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum barchalaringizga sog'lik salomatlik tilayman qayerda bo'lsangiz ham allohning panohida bo'ling albatta shu videoga bitta laykni bosingizlar bexabar do'stlar xabardor bo'lsin albatta 16 o'yinimiz yutuq egasi yana bittasi kelibdi Hyundai Sonata 2011 yilimiz vobshe hozir tanishtirib o'taman qayerdan bo'lasiz tojikistondanman qayerdan anjgin rayonidan Nechta bilet bizning o'yinimizda nechta bilet olgandingiz? O'zi 10 kishi mana shu birinchi marotaba o'ynashim bitta bilet olgandim. youtube ko'rib tursam namoz aka bilan chiqib qoldingiz mana mana shu bunday solyapsiz bunday bunday <laughs> namoz aka mana shu mashinaga men garantiya shu bala garantiya qilib bitta olib yuboray dedi <laughs> nechta bilet olgan bir dona bilet olgan bir dona bilet omad bu akajonlar hammalaringizga omad tilayman albatta o'z so'zingizni nima deydi pastchiklarimga obunachilarimga bir nima deydi tilak bildirsin obunachilarimizga sizga obuna bo'lmagan bolalarga aytamanki mana shu xushnud vlogger hamda zamon pro kanaliga obuna bo'lsangiz hech qanaqa mashinaliklik yo'q yoki allash yo'q ekan manga hozir bolalar telefon qilyapti sani do'stlaringmi qarindoshlaringmi tanish bilishlaringmi bu man hech qachon bular bilan ko'rishmaganman mana shu bugun ko'rishib turibman hech qanaqa aldo yo'q zavon pro hamda xushid vlogger kanaliga obuna bo'linglar biletni bosinglar laykni qasillatinglar. gap yo'q gap yo'q sog' bo'linglar omad tilayman albatta yaxshi kunlardan miningizlar yaxshi o'z tilaklaringizni yana bildirib qolsangizlar bu kishi yaxshi kunlardan moshinani minsa juda ham xursand bo'lib qolardim albatta bu ko'pchilikning nimasiga bir kishini mana biz boy qilib yubordik besh yuz rublevasiga albatta xudojon sizga ham nasib qilsin gazini berib faqat layk bosib qo'llab quvvatlashga to'xtamangizlar keyingi safar xudo xohlasa sizga chiqib qolsin hammangizga omad tilab qolaman faqat qo'llab quvvatlashga to'xtamangizlar esa basing mana shunda gazini bering hamma hammanglarga sog'lik salomatlik tilayman mana shu musofirga yurgan yigitlarga hamisha ishinglarga omad tilab qolaman rahmat yo'llar meni boshladi yana safar to'ni yelkamga qo'ydi menga duo o'zingga ona sabr chidam tilab tur endi garchi uydan uzilmoq qiyin otlanaman yo'lga ertaroq Arosatda qolmay betayin, borar joyim manzilim yiroq. Ko'z oldimdan o'tadi bir-bir, yashalmagan yashalgan kunlar. Yuragimni tortadi axir, olis ulka, notanish illar. Musofirlik ko'p og'ir zildek, lek ta'mini tatmoq boshqacha. Rossiyadan bir boqib ko'ray, bolaligim ketgan qishloqqa. Vatan tani, zamin el tani, xavotirlik chekma onajon, vatan tani, zamin el tani. xavotirlik chekma dadajon bo'lsam deyman matlabim oddiy o'z xalqimni sevib olgan inson hamma hammani ota-onalari sog'i salomat bo'lsin e, o'ylayman o'ylayman shu gapingizga lekin chin bezar bo'lgan ekansiz nasib qilgan bo'lsa satib turib buni og'aynilar bu yoqqa kelingizlar axir nima desa bo'lasizlar mana kishilar nimalaringiz bo'ladi yaxshimisiz ishlar keng axir bu yoqqa siz ham axir sizga layk bosadi sizga omadlaringiz bo'lsin albatta siz nima demoqchisiz endi bizning pastliklarga bir gapirib o'ting axir ha hammaga omad nima deymiz bilet olinglar o'ynanglar yutinglar hammaga omad tilaymiz bu kishi nimangiz bo'ladi akam bo'ladi gap omadingizni bersin albatta sher sher uchun bitta layk bosing endi sherni qarang <laughs> hammangizga omad tilab qoldi albatta e, eng yomon kunlaringiz xursandchilik ma'no uchun inshaalloh nasib qilsin gazini beringizlar faqat e, duodamiz biz inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi bu, bu akam bir gapirdi assalomu alaykum ahli nima eh, nima edi men подписчиklarim bext подписчиklari zamon proni подписчиklari hammaga omad o'yin haqiqiy ekan ishonmagandim o'zim ham hammasi yolg'on falshifika deb yurardik o'yin haqiqiy lagda bo'lsinlar tamom поддержка bo'lsin gap yo'q bu biram qo'shiq bilmaysizmi karvon parvon nimamda sherat ayting axir bir aytib ishlar beh biladida qo'shiq bilmaysizmi sizlar chin yurakdan a albatta kiringiz mana shunga bir kirib ko'ring qanday mana shu ma'qulmi ma'qul bo'lmasa bermaymanmi Boss, umakal, makot. Ana. Bosh umakal. Bir haydanga hayda haydayalaysizmi? Yo'q, hayda. Haydamaysizmi? Hayda. Mayli, omadingizni bersin. Albatta, eng yaxshi kunlarga minib turib, nima deydi, rahat qiling. Sizlarni esda chiqarmaymizmi Gap yo'q akajon. Ne bu nechinchi o'yiningiz kimlardan bilet taqansiz shu aytgacha? Men hech kimdan bilet olmaganman. Birinchilarda olamiz, sizlarda olamiz bo'ldi. Birinchi o'yiningizmi bu? Mening o'yinimmi? Hayotda, Ya yo'q bu omad birajonlar, omad klub pag'amani desa besh minutni ichida hayatingizni 160 gradusga o'zgartirib beradi. hammangizga duodamiz xudo xohlagan bo'lsa shunday yutuqlar sizga ham nasib qilsin birajonlar. laykni bossangizlar albatta men xursandman gazini bossangizlar mayli rahmat sizlarga assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlarim barchalaringizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham allohning panohida bo'lingiz albatta chevrolet Lanosing jo'rasi kelibdi xuddi qayerda edi ben assalomu alaykum so'zang xuben gujoba budu jo'ratan qozon ha qazon qazon ma qayerda ekan kepti ina xushru karda xudo xohad ina jo'rash omadagay e, xushru karda yagon hayr e, malash chigum assalomu alaykum amaymin o'zim garoba masalini bo'lagada xudo rahmat hamqa zahmat qilsam baroi zahmatchon xudovand cho'sh qo'shimcha rahmat amin chiguku xudovand vaqt qildi geton xudoviyat mekat xudoviyat nageton mana dodas sherikamu muhammad ay mana bo'shi mana telefon kazanızda boşuna gidip da bana boşa gittim da bana ne olur umuri ve şuna şuna bilet şunu. Bale nişonten. Bu aşinasi kepti, hut da xuddi o'zi qazonda kelamadi. Ashnasini jiberdim, shortda lekin kepti. Mana veletining cheki. Hozir chek mana polni mana nerda polni kartalari man. Nomer. Mana nomeri bor. Nomer. Bitta bilet ag'ana, yakta bilet qardagi. Mana. Yak bir bitta bilet men 500 neçə? 15-i 79-a. Aha. 15-i 79 xəti. Nəmi məşinçə burd qadagi. Xeyr, özlərinizin nə deyildi? Tamam. o'zlaringizning yaxshi tilaklaringizni bildirib qolsangizlar yaxshi kunda inshaalloh yaxshi kunlarga minsa biz ham xursandmiz inshaalloh bu qayta bo'lmasa yana qayta sizga bo'lib qolsin jigarlar bitta bitta laykni bossangizlar inshaalloh bundan buyog'i xudo xohlab hammasi sat foiz meshavat badizin e, shimodan buroy inshaalloh xudo xohlab o'shuncha o in behtarак gap несаст hamma tomo omadi ziyod мехоҳам фақат погнали гарша зеркинен фақат дастгирои шумо пешрафти мо фақат лайк абжикенед гап несаст зинда бошед рӯзои некпа хайкунед гап несаст assalomu alaykum hurmatli obunachilar mana biz 16 ro'za girishda mana studiya zamon pro telekanalida 8 ta bilet olgandik shu biletdan 523 raqamli biletimizga 1000 dollar pul chiqqan ekan hamma rozi bo'lsin o'yin chestniy ekan o'ynangizlar layklarni qo'yaveringizlar o'yin zo'r rozi bo'lingizlar действительно haqqani o'yin to'g'ri ekan ertasi kuni telefon qilib aka telefoningiz o'chiq ekan sizga ming dollar pul chiqdi deb mana pulga menga o'zimni kartamga pulni o'tkazdirdi aqani pulni oldik rost o'ynaysizlar men o'zim <clears throat> tojikistondan hujjatdan somg'ordan bo'laman omad hammaga